sam Momus, HK Crew, uh, Hood Kids i shoutout HK Crew. Znači vidio sam odličan pis Mount Style, bio je krom neki fill-in i ljubičasti outline. Nisam imao pojma od šta piše, ali vidio sam da ono neka slova jesu i to me baš zainteresiralo da ja počnem tako nekako svoje stvari raditi i počeo sam prvo pisati svoje ime, nisam znao uopće da moram imati neki, ono, ne znam, alias ili nemam pojma nema šta. I tako sam sam jako poznao ljude koji su bavili isto s tim i to je to, ono, zadržalo se od tada i evo ga, Ovaj, pa nastoje kao kombinacija, ono, bio sam pisao ne znam, u, Utopija, to je bilo kao U, onda je bilo, ne znam, Murdok, tako te ono, kombinacija tih slova i kako sam stalno bio mijenjao tag ono, na početku, ovaj, sam kao tu kombinaciju od svih tih slova, kao prvo ili drugo slovo i tako nastalo omus. Ali sad da nema neko značenje, nema ništa, slova su mi super, dobro zvuče i mislim da je, ono, to ne mora sad baš imati neko značenje pretjerano. Prvi graf sam napravio možda 2008. 2007. 2008. nije moglo biti prije od toga. Iako sam počeo crtat prije, ovaj, ti lokalni dečki jednostavno nam nisu dali da idemo crtati dok nismo ono, u Blackbooku odradili dobre skice, dok nismo usavršili to što radimo. I na taj način nekako sam se držao ono, da, da crtam u bilježnici prije nego što izbacim nešto vani na zidu ovaj iako su bili loši radovi, ali ono, moraš negdje početi. Pa ne znam iskreno kako bi to opisao, zato što ovaj, radim puno različitih stvari. E, znam raditi style, ajmo reći da je većina pisao style, iako sam prije radio svakakve neke stvari dok nisam našao ono di, di se meni najviše sviđa. I ovaj, ali opet koliko sam skužao, evo sad u zadnje vrijeme radim različite, različite stilove i jednostavno kako mi dođe, kako se osjećam koja slova bi trebao izbaciti vani. Ovo zadnje bi nazvao nekim simplom, ono, evo, ali kako mi dođe, ako se osjećam da hoću razvaliti neki wildstyle, razvalit ću wildstyle full color, ako hoću odraditi simple, odradit ću simple i to je to. E, to je već malo i ovaj, teže pitanje što je za mene grafiti. Uh, ajmo reći to ono, prva ljubav na neki ono naj, najklišej način, jer ništa što sam radio do sad nisam radio toliko dugo i da sam se posvetio baš tome toliko puno vremena. Ovaj, način života na neki, neki isto neku svoju varijantu, jer Eh, jednostavno tako živiš taj grafit, upoznaš ljude, družiš se, crtaš, jednostavno većina ljudi na dnevnoj bazi koji se bavi tim grafitima svaki dan izbaci nešto srodno tome, makar tek, truva, bilo šta. A opet s druge strane, ako baš gledaš kao kulturu nekako, e onda je već ono priča malo kompliciranija u tome svemu jer ovaj, ako to gledaš kao subkulturu neku u koji ti pripadaš moraš opet uzeti obzir kako ta subkultura ovaj, djeluje na, djeluje na to društvo u kojem ti djel, ono, u kojem crtaš, u kojem radiš i onda ti malo cijela ta perspektiva ovaj, bude drugačija. Nije to više samo ovaj, doći palit graf, nego ima to ono, značenje za sebe. Pa ja bih rekao da mi je prosjek tipa 3 sata. Jer ovaj, sad sam krenuo kao više boja ubacivati u pisove, uložim više vremena u, u skicu, posjetim se više tome. Ovaj, prije dok sam radio, ne znam, on, tipa neki jednostavan filin ili nešto, onda normalno da traje kraće i ako radim neku ilegalu isto tako neće crtati 3 sata, ali ovaj, ajmo reći ove kao zidove kojih se držim poglavi, to je 3 sata. najteži i najbolji. najteži e, je odmaknuti se dva metra, ono, tri iza svoje skice i da ti se to svidi stvarno, ono, što si izbacio vani. Znači, paziti na detalje i tako te, ono, jednostavno držati se te skice takve kakva je. Ja imam taj problem da, ono, izvučem skicu i onda počnem mijenjati stvari. Ovaj, to mi je najteža navika koju mogu izbaciti van. A najlakše od svega je meni iskreno rezanje linija i to me najviše opušta dok idem crtam. Znači, u tom uživam. Nekad namjerno fulam liniju samo da bi mogao ovaj, rezati i popraviti. Najbolji ken bi mi bio eh, Montana Black. Zato što jednostavno imaju najbolje boje, najbolji pressure. Iako ovaj, trebam spomenuti Happy Color, to je ovaj, bez obzira kakav ken, kakva boja, ipak sam počeo s time i ovaj, nekako na, taj ken sam navikao. I čak i dan danas mi fali nekad uzet te boje s tim probat nešto izvalit van i opalit, jer sjećam se tih početaka i moramo ovaj, moram ostati dosjedan happy coloru. Najbolji cap je od Montane Black Regular Cap iako mi je prije bio bolji level 1 e, zeleni skinny, ovaj, od Montane Black regular ima najbolje linije i s tim sam se snašao najbolje do sad. Išao sam na bolnici kad sam crtao pis, s njim sam izvukao sve i najbolji cap definitivno. Kako postao dobar writer? E, znači, samo vježbati i skice peglat cijelo vrijeme. Moj, moj savjet svima koji se hoće početi baviti i nekima čak i koji se bave trenutno, e, crtajte blok. I kad uspiješ savladat blok, najobičniji blok slova poslije možeš lagano dodavati svoje detalje i tako ćeš graditi stil i doći do čega god želiš doći. Mada treba uzeti u obzir da nije da se može skočiti od danas do sutra i da postaneš brutalan writer ako nećeš ono, znoj krvi suze, kako bi rekli, neki uložiti to. Znači i skice i to je to. I nemoj se bojati kad savladaš taj blok, ja e, onda počni svoje ideje ubacivati unutra bez nekog vlastitog ono, inputa u te svoje skice, nema toga ništa. Za mene dobar graf ovisi o stilu koji mi je zanimljiv. E, ja osobno najviše volim style i kad vidim dobar style, da je onako crispy i clean, e, to mi je najbolji graf. A sad, ako ne znam, neko može ubiti throw up ili, neki blok na ulici koji izgleda tri puta bolje nego nečiji style, tako da zavisi normalno o stilu koji mi je zanimljiv. Da, ajmo reći style. dobar style, znači mora biti slova složena kompleksno i mora biti fill-in jednako kompleksan kao i, kao i slova. Jer sve super i stil možeš savladati slova, mogu biti odlično, ali ako nije dobar fill-in, jednostavno vasal neće imati taj efekt. Po meni najbolje što je izvaliti vasal sa super filinom i e, onda je to to priča kompletna. mislim da se scena probudila nakon nekog onog perioda gdje je bilo neko pa se sve smirilo. Neko, ja sam barem imao osjećaj da radi možda par ljudi u cijeloj Hrvatskoj i to je to. E, vežu se ponovno te neke ono, ajmo reći, balkanske veze crte ljudi sa, ne znam, Vuperom, ne znam, iz Srbije. E, crtaju gradovi, isto surađuju međusobno Rijeka, Zagreb i mislim da je, mislim da je to dobro i mislim da smo na dobrom putu. Jedino šta ne mogu nikako sebi povezati da na tako maloj sceni ima toliko puno tih nekih bipova između ljudi, ali bože drago, svaki ima svoje gledanje na to, tako da kome se svađa, nek se svađa. Pa mislim da, da je nekako ono, zavisi šta pratiš konkretno, ako pratiš baš ne znam, francusku ili, njemačku, nemam pojma šta, E, mislim da je slična situacija kao kod nas. Nekako se ti grafiti ponovno ovaj, pokrenuli. Barem ja imam takav osjećaj, stvarno, evo, makar možda preko tog Instagrama i tih društvenih mreža pa možeš vidjeti koliko se crta, ali jako, jako puno ljudi aktivno i to znači da kultura živi i dalje i to je to. E, grafiti prije E, više se nekako možda gledalo na taj stil i na razvoj stila i postojali su različite varijante tih, ono, svako ima neki svoj pristup, da li bio bubble style ili, ne, ili wild style, ovaj, izgradili su neke temelje i to uvijek treba poštovati, treba poštovati e, ljude koji su, ajmo reći, e, stvorili grafite kao taj graffiti writing, ali ovaj, mislim da, da ljudi što rade danas E, pomiču granice od toga što je bilo postavljeno prije. I po meni je to znak da ta kultura živi, da je aktivna i da se kreće prema negdje. Znači, ljudi koji danas rade e, brutalne produkcije, da li one bile legalne ili ilegalne, bitno je vidjeti da je, postoje neke inovacije. I ljudi konstantno rade, pomiču te granice tog grafiti writinga, rekao bi, ne znam, tipa Bray šta radi sa, sa Astro capom i izlači cijeli graf, ili sokles ili tako neki ljudi koji spajaju, ne znam, grafički dizajn i, i grafite. To je po meni kuda bi mi trebali ići. Znači, poštovati pravila, ali probijati granice. Ehm, ja sam u HK Crew sad, iako sam prošao ono, par tih lokalnih krova, i imamo još jedan e, CIS Rija, njima shoutout. E, pa najviše muzikalno. Ako, ne znam, slušam neki set na, na YouTube-u, jednostavno mi samo dođe ako čujem, ne znam, neki boom bap beat ili neki dobar tehno, onda jednostavno krenem crtati i to je to. Iako ih izlačim tu inspiraciju iz različitih stvari, Nekad me, ne znam, ono, kombinacija boja u marketu može <laughs> inspirirati da neki filin bacim i vjerojatno dok gledam na Instagramu, dok scrollam, vidiš nešto zanimljivo, neku dobru skicu ili neki dobar graf, pa kao idem ja crtat nešto i kreneš raditi i ispadne dobro. Planiram nastaviti to što radim, planiram nastaviti crtat, kreirat i Mislim da imam knjigu jednu koju bi volim napisati isto. Voli bi se baviti grafitima malo onako s neke akademske strane. E, istraživati svoju kulturu pa ćemo vidjeti šta će biti toga. Pa, prvi bi bio Teask, jer sam njegove grafove vidio u Rovinju i predobri su mi bili. E, drugi bi bio Mosk, jer njegov stil utjeca na moj. I treći bi bio Sonic. Volio bi crtat u Berlinu, voli bi crtat u New Yorku i voli bi još crtat u Osijeku. Ja <laughs> nisam samo Osijeku nikad crtat u Hrvatskoj crtam puno stvari, crtam portrete, e, crtam, sad sam počeo raditi neke ilustracije, neke pse, volio bi napraviti neku seriju kao tih takvih minimalističkih radova. E, nekad radim tetovaže, ali najviše crtam grafite. pa kako, mislim, kako se kome svidi. Ako imaš osjećaj da želiš ići na ulicu nešto baciti ili baciti na ulicu, ako želiš crtati vlak, crtati vlak. Ja volim crtati na zidu, volim se podružiti s ljudima, volim da mi je opuštena atmosfera, da mogu popiti pivo, ali ovaj, nekad i meni isto dođe da idem baciti nešto vani i to Pa ja mislim da je umjetnost sve što ljudi rade na tako neki kreativan način, tako da definitivno savladavanje tih slova i karaktera je jednostavno umjetno samo po sebi. E, iako je to ono ilegalno i devijantno neko ponašanje, po meni je taj vandalizam odgovor na neke stvari. Neće neko tek tako doći i ići pumbat neko radi zbog adrenalina, neko opet gleda to sa neke drugačije strane, kao reakcija na ne znam, možda šta mu se događa u životu, šta se događa u društvu, svako reagira na svoj način, tako da ovaj, ja bih rekao da umjetnost a sad, to što je kažnjiva <laughs> zakonom, to je druga stvar, mislim da je to kontrola samo po sebi Na početku sam radio samo skice jer nisam mogao doći na zid tek tako i samo bacit nešto jer mi bi ispalo, ne bi bilo dobro. Ali, ovaj, ali nakon nekog vremena mislim da su skice samo isto tako neka vrsta ograničavanja jer pratiš tu skicu, gledaš taj zid i cijelo vrijeme su u tom procesu da preneseš tu skicu direktno tako kako treba biti, a u biti treba bi samo pustiti raditi to kako ti se osjećaju. Znači, ja sad u zadnje vrijeme većina grafova što radim su bez skice jer se osjećam slobodnije na zidu sad nego što se osjećam na papiru. Kad uzem skicu ispred sebe i kad krenem raditi, e, kao da si postavljam pravila koje moram pratiti od početka do kraja i to, mi nekad baš nema smisla. Volim doći na zid i samo se opustiti crtati. Znači definitivno zid, jer počeo sam na zidu crtati i tu se osjećam najslobodnije, ali kako sam počeo u zadnje vrijeme kao izlaziti iz te ono, zone komfora, odradio sam jedan vlak, volio bih odraditi još puno više, tako da što se ograničavati na jedno ili drugo. Skinny ono, za izlačit outline normalno da skini, ali FET isto posluži se recimo, sad na primjer na kraju krajeva kad se crta na vlaku, FET mi spasio život. Ono, <laughs> izvučeš te ih tako brzo i to je to. E, isto tako, povisi šta radiš. Low pressure, ako radiš neku produkciju, normalno da je trebao ne, znam, neko kao veća kontrola ali vani kad bombaš high pressure. Ma definitivno sa ekipom. Imam možda jedan graf, dva grafa da sam radio solo i to nema nikakvog smisla. Doći crtat, pustiš si muziku, ok ima to svojih nekih čari kao crtaš sam si, koncentriran si, ali kad crtaš sa ekipom uvijek se možeš odmaknuti od tog zida, pričati s nekim na kraju krajeva valjda to poanta ti grafova, ono da crtaš s ljudima, da se upoznaješ, a ne da solo peglaš, onda bi najbolje bilo da doma imam zid i samo crtam tamo. E, najviše slušam hip-hop, iako ono, sve različite žanrove muzike pratim. I zadnje vrijeme sam počeo puno slušati tehno i tu elektroničku muziku, tako da, ja, te dvije stvari najviše. Prvi je Guru, e, drugi je Jeru the Damage i treći Target. Nastavite crtati, budite kreativni, inovativni i nemojte se bojati istraživati stilove i dok ne nađete nešto gdje se osjećate najbolje, eh, onda je već to prava priča. Za kraj, shoutout blizu shoutout Krimu, shoutout HK Crew, shoutout Cisfijarija. Lajkajte, subscribeajte se na kanal, šerajte, gledajte ovu emisiju, radi se nešto kvalitetno.